terbangun lagi di antara sepi hanya pikirannya ramai. Namun bolehkah sekali saja ku menangis Sebelum ketika kau lelah Berhentilah dulu Beri ruang Beri waktu Mereka bilang syukurilah saja Pada Khawatirku hanya terluka Terbiasa pura-pura tertawa Namun bolehkah sekali saja ku menang Kita hanyalah manusia yang terluka Terbiasa untuk pura-pura tertawa Namun bolehkah sekali saja ku menangis Sebelum Thank you.